олон санагчлаа өөрийнхөө бас хийлээ. Нэг юу ч үсэхлээ банкны гэж. Банк дээр хийгээд алтыг хоёул гоёмгаа хий. Улаан буудаан гурил бас хөөх тариан гурил хөдөрийн гурил маалингийн гурил гэж маалингийн гэж тахлаа сайжруулдаг юм лөө. Маалингийн гурилж хүмүүс нөө турч мөрөх гад хэрэглэдэг юм шиг л. Шуу тариан гурил, гурвжин будааны гурил, ондын гурил. Ондын гурил ба. Биш. Би сайн чи намайг хийхийг харсан юм даа. Дээш чи хийчихв. Ингээ хоёлаа урилаа энэ салбар руугээ таглаа тагуулчих юм бол амар. Наа савны чи гадартлын нэг гоё бодоод яана гэсэн нэг л амжихгүй л байна. дээр нь жоохон юм чинь Сэгсрэнгүүт доош нь суугаад дээр нь зай гарч байгаа хгүй. Ингээл жилээр гэхээр сагнаарч өгөхгүй. Нэг гараа хийгээш хоёр эргүүлнэ. Мэдгүй тэгээ. Мэдгүй. За одоо эргүүлээ. je ne pas, やり直してる時ですね。 бат байхгүй шүү дээ. Тийм бат маа энэгээр байхгүй энэгээр өөрөө л хонтын хөргий 是的，嗯。 нүдээр нүдээр баамаар өөч За энэ манай эхнэр бол нумраач йогийн багш. Баянгол дүүргийн мисс. Баянгол дүүргийн мисс байгаа маа. 11 оноос тасалтгүй 11 миссийг явж байна. Амар шидтэй. Атгүй амтай мэл зүгээр унах гэвэл унахгүй. А тэгвэл яг ингээ найзуудын өнөд манай адуунаас зүсгсэн хүмүүс өөрсдөө яг тэр адуугаа өөрөө байгуулад идлээ тайрдаа талхамлаад ингээ байлгаж байгаа. А энэний цаад зорилго нь юу гэхээр яг адуу гөрөөсөө монголчууд хайрлж хамгаалах ёстой гэдэг нэг юм хөдөлгөөн өргүүлээд авъя. Тэгэхээр өөрснөө байнга ингээд агаар салхинд ирээд тэгээ нүд үсэлсэн адууга хөхтэй хамтсан гэдэг. Үнээр нь мэдтгэх. Харин ингээд шууд нөө машиныг орж юм гоц өөдсөн шүү дахиад шүү. Мөр цайх. За аа 5 сартай хөхт одоо ингээд сая уралдаанд ороод төрүүллээ л дээ. Сая <laughs> сая нэгдүгээр хонд орлоо. Тэгээд би өөрөө уяач нэг. <laughs> Маань алдар л уяач хилээ өөрөө нэр алдар. Мөнх хоёр тод манлаа гэт. Аа тод манлаа. Оч нэгдүгээр хонд орлоо. Ур чадвартай бол танаа хүн. Лайвсад тэ. Тэ морин нэлээд харгал. Ямар ч тийм юу байна. Уралдсан шинж байхгүй. 아. 제 초고래. 아, 예. 미치지, 예, 예. 옆으로. Сүүний оног хараа. Өнөөдөр төрсөн оног ээж нь. Оногонтой гэдэг. энэ мах нь хүрдэг байгаа. Мах юм шиг яг үгсэд хэлсэн чинь ясмас үлээж очиж. Ирээрхэн чинь хоёр хоёр нам нам шүү дээ. Маань сайн наашаа замдаа ирж байхдаа яриад явчихсан. Манай ч амьдаанууд ихэд хоёр дэлгүүн байна. Хоёр намнаа байна. Хоёр мөнгөш байна. <laughs> Харин тийм шавсан юм дээ. Гэтэж шин. Хоёр цогтой байна. Аа. <laughs> Чам руу ярьлаа нөгөө цогтойроо ярь хоорондоо хойлж яриад болцоор байна. Би чам руу ярьсан мөлөө. Тэг ер нь битэрхүү хойлж амар залгадаж хүмүүс. Арай нөгөө доктор ирсэн. Нөгөө доктор ярахтаас амар ингээл нөгөө бүр хизээний таньшиг яриалсан байхгүй. Ярьж яриад одоо тгий шүү за тэгээ та хоёрын дугаат юм мөнгөөр тэлжээр гэсэн чинь аа мөнгөөр тэлж ярэ гэсэн чинь та андаа ши нэмэг хандлага гэдэгтэй шүү дээ. Ши амар бодоо. Сүүдний өөхөө эндээ гоё ингээд шаргаагаад том том тэгээд ялхад амар юм. Одоо би сайхан зааварчлаа яг сайхан миний заавраа сайхан хийгээд наач дгүүлж ястаа янз бүр явтал. За би шүүгч. Одоо ингэн одоо ингэн. Тэгээд сонгны шаарна. Досоогоо сонгны шаарна. Наа өөхөө ядна. Сүүлнийхөө өөх. Сүүлнийхөө өөх сонгнотойгоо шууд хийгээл. Тэрс дараач бас хийх. Тийм ээ. Тэвэл гэсэн мэдгүй харин. Хөөштэй. Одоо юу яа. Та 50 жил юм. Юунаас хамаагүй жижиг юм шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Жижиг гин жижиг гин. Үгүй үгүй. Жижиг гин жижиг гин. Бараа ядлах нь дөө. Энэ нь хамаагүй том. Тэгээ энэ тоон дээр чиж гоё амт ахгүй. Гоё нөө л гэдгийг шиг. Э, энийг яах чаа. Э, а энэ хахад юу. Үлээл үлээл. Ой тэр цохоо. Ээ миний хүү. Тэсэ би яа. Билцсэн байж би зүгээр. Захихгүй. Хуурж байгаа хэсгийг нэг зүгээр дүрсээх болчаа тэгээ би яваад очих болохгүй. Хуурж төгрөө. Тэгээ яг төгсөлтөнд яг цөв бэлэн болов яг тавглаад гаргаж байгаа. Миний хоо бэлэн болсон. Лала нэр өстө хоёр ихч нэг э, эмэгтэй дүүтэл хоол хийж сураагүй ш нэрээ. Оо тийм үү. Өстө хоол юм уу? Амар хөдөг. Нэг нэгээр дамжуул явах. Надад <laughs> өгч. Надад өгч. А энийг үү? Тэ тэ ихэд энэ сонгон юугаас үлээ сахав. Энэ батушкагийн яасан. Оо тийм үү. Тэгэж хайж хайж. Арай их хайж хайж зүгээр. Аа. Аа. Энд чи хугацаатай. Болчихсон. За би солиорлно. Монгол гоё юм аа. Энэ хурах гэнэ. Яг би ингэж хэлдэг байхгүй. Найд одоо зүгээр та нар зүгээр өсч нэр. Үгүй. Аа үгүй. Тэсхэ гоо. Надад тоцоо уу. Аа. Өөрөө зүгээр болгоод ийш хадсны гэдэг. За. Зааж байгаа шинэ гэдэг юм байна. Чи дүндээ юм бэ? Жох, жох за. 有，操！ За. За, аялч. О тийм үү? чухал зүйл гэдэг. Цөөнгийн гурван чухал зүйл байдаг. Нэг нь бол мэдээж нөө горил Орос юуныхаа усын Усын сайхан тааруулах хэрэгтэй. Одоогоор бид нэр хөдөө хээр явж байгаа учраас сайхан лавшаа гурлаараа сайхан цов ийцэн байгаа. Тэгээд энэ сайхан сүүлийн өгтөө. Сүүлийн өг бол холстрын баахгүй хүний биед их ашиг тустай тийм ээ. Монгол хүн болсон сүүлээ идчих хэрэгтэй. За баярлалаа. <laughs> Би гороос ирээ заагаалаа. Юу дахиад их ч юм уу те цав. Тэхгүй л хөрөхгүй бас тийм. Харин тийм ээ. Хогоонд нь багтахгүй байхгүй. Аа. Гөө цөв хоёр дээр бүр илүү туршлагач гоё болчихсон шүү дээ. Маа дэдвэн ясмэр төрчихсөн. Яа хэвчээ. Тэгээ сансрахтай адилхан цам зүмсэн юм байна. <laughs>